Saluton kai bonvenon al nia nova Zamenhof medito. Hodio mi volas legi kun vi mallongan leteron de Zamenhof, kiu li sendis al Leopold Einstein en Nürnberg. Nürnbergo en 1888 temas pri la letero numero 1 e la sezio jam presita i leteroi Magio 416. Via demando tusciante mian personon min mirigas, char en tia afero la persona dell'iniziatoros estas tute sensignifo ca mi volus resti eterne sub pseudonimo, sed antau vi mi ne volas esti cascita mi estas curazisto, che mi ricevis mia educon en la Universitato de Varsovio. Mia agio estas tride chiaroi, cae, se Dio volas, mi energie laboros por mia amata fero, gis mia morto. Mi permessa salvi esprimi la speron che parton de via energio nun vi volo stonazi anca al la lingvo internazia. Intercitilo e dolore vuo ricevo la plei respectan saluton de via humila servanto esperanto. Do, um, mi ne sias ciu grade citiu lettero estas conata. Mi pensas che gi estas prescau forgesata kai ible anca forgesita de la esperantistaro. Ciar, eh, do, mi... mi chatas inviti vin cun mediti sur la declaro de Zamenhof che la iniziator sta tutto sen signifo. Do, e la unua Momento d'Esperanto temas pri 1888. Nob, vere, vere, vere la frua momento d'Esperanto. Sam hofne volis ludi speciale apartan rolon en la disfastigo d'Esperanto. Li chatus che l'affero disfolvigiu en si mi pensas. Cai li es est tiam. do mi mi povas memori pri mi mem kia mi estis tridek kai fakte mi volis esti kun multa signifo en la vivo kai mi volis esti rekonata de la sozio kotopo kai do ĉi tiu aliro por mi estas vere mirinda. Cae domi volas inviti vin se vi agias pli ol tridec, memori pri vi mem ciam vi estis tridec. Ciu vi havis eh, sintenon similan alla alla mistera esperanto che io pubblichigis tion brochuron en Varsovio por changi la mondon, sen aparta volo esti reconata, au se vi ancora une agias tridec, ciu vi pensas che ciam vi agios tridec vi volas esti reconata, pro via clopodo plibonigi la mondon, to jen, o caso por con mediti, kai mi pensas ke estas interesse kel foje vidi ankaŭ la sinteno in malanta o la corteno de Zamenhof mem, cia Zamenhof estis homo antaucio. Bone, mi dancas vin pro la atento, mi desiras vidi vin au legi vin au audi vin morgau cune cae por momente ciel ciam antauen sen fine.